el que volem deixar clar és que en el cas de que s'incompleixi la llei arribem fins al final. En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha posat multa, en aquest cas s'ha passat del procediment eh, coercitiu, que és el que es va iniciar a l'estiu, sobretot al setembre del 2015, a multes, a sancions que són de 315.000 euros, és a dir, s'ha posat a 4, a, a, a, per quatre pisos que buits, que s'ha anat demostrant que segueixen buits i que no justifiquen els seus propietaris, entitats financeres, eh, una multa de 315.000 315 euros.